Iš tikrųjų, tai merginos noriu kreiptis į jūs. Aš visada tą žinojau ir buvom mes ir Prancūzijai buvom, nu, Lenkijoje nesiskaitų, nes tenais irgi viskas ok. Prancūzijai, Vokietijai buvom, buvom Turkijoje, buvau aš, e, Ukrainai irgi nesiskaitų, buvau Ukrainoje ir dabar vat, mes Ispanijoje. Iš tikrųjų, Čia šimtų procentų galiu pasakyti, kad gražiausios merginos, gražiausios moteris iš tikrųjų esat jūs, lietuvės. Nu, lietuvės manęs praibu, iš kur jūs ten atvykot, jūsų ten palikonės yra iš Ukrainos, iš Rusijos, iš Baltarusijos, iš e, Lenkijos, nu, gracijas. Man nesvarbu iš tikrųjų, bet visos jūs, kurios gyvenat Lietuvoje, jūs esat, esat iš tikrųjų gražiausias merginos, gražiausias moteris visam pasaulyje, kiek esu matęs iš tikrųjų. Procentalė tai iš vis kosmosas. Mes buvom keturias dienas Ispanijoje, nu blemba, nu gal nu iš tikro gal trys galbūt keturias moteris gražias mačiau ir tai viena ar dvi buvo mulatės pusiau juodaodės tokios ir turbūt viena maksimum ispanė aš nežinau kodėl, bet galbūt jos neprisižiūri, bet, nu, ta prasme, be makiažo, nesidažo, galbūt netgi tų pačių antokių arba lūpų, bet šiaip jos ir fiziškai kitaip atrodo. Taip kad žinokit, kad jūs iš, ties, iš tiesų esat gražiausios, patraukliausios, e, geriausiai atrodot, fiziškai geriausiai pasirengusios jūs esat, Tur žinai, čionais pamatyti kažkokią tai moterį arba merginą, kuri yra pasportavusi ir gerai atrodo, labai retas atvejis, kad būtų užpakalis, kad būtų kojos gražios, kad limo būtų siauras, nu, beveik to nepamatysi. Mes matėm čionais, kad iš tikrųjų daug bėgioja, bet vėlgi bėgioja dažniausiai, iš dažniausiai iš problemų, turint problemas, ta prasme, su dideliu, dideliu e, viršsvariu. Taip kad žinokit, čia šimtų procentų aš jums dar kartą sakau, jeigu jums kažkas sako, kad, sako kad jūs esat negraži, nepatraukli, e, blogai atrodo, siūskit velniop, jūs super atrodot, nekvačkinkit savo galvos, sportuojat, sportuokit ir toliau, dar su didesnė galbūt motivacija, galbūt šis video bus jums iš tikrųjų motivacija, nepasiduokit, tinkamai valgyt, rūpi, rū, valgykit, rūpinkite savo sveikatą, rūpinkite savo šeimą, savo būsimą šeimą, vyrų, vaikais ir taip toliau ir nenuleiskit būtinai rankų. Jūs merginos esat geriausios.